Et les jeunes, à quoi, à quoi ça vous sert de mettre le feu aux poubelles hein, Pour vous amuser. Ah, ouais, mais c'est un autre alors. voilà, ben